Город подстраивается под тебя заряженным тарифом Теле2. Ты можешь слушать музыку сколько угодно и работать там, где удобно. Быть всегда онлайн и не тратить лишнего на связь. С тарифом везде онлайн, здесь и сейчас. Подписка на Яндекс Плюс включена в тариф. Oh, Mm-hmm.

Thank you.